Hi friends, your friend Param. Friends हम खाने से पहले खाने की क्वालिटी चेक करते हैं और पानी पीने से पहले उसकी प्योरिटी चेक करते हैं लेकिन सांस लेने से पहले शायद हम कुछ चेक नहीं करते या सांस लेने के टाइम पर भी हम कुछ चेक नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में चल ही रहा है उसमें हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ता इसीलिए बहुत बार दोस्तों हम एक रोंग ब्रीदिंग पैटर्न के यूज़ टू हो जाते हैं या उसके शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम धीरे धीरे फिजिकली मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब रहने लगते हैं और फिर बीमार पड़ने लगते हैं इलाज हम दवाइयों में ढूंढते हैं दवाइयों में इलाज तो मिलता है लेकिन टेम्प्रेरी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता दोस्तों आज इस वीडियो में समझते हैं कि क्या हैं एडवांटेजेस राइट ब्रीदिंग पैटर्न के और क्या उसकी राइट टेक्निक है जिसे हम प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में अडॉप्ट करके अपने आप को फिजिकली मेंटली या इमोशनली फिट रख सकते हैं दोस्तों हमारी फिजिकल मेंटल या इमोशनल हेल्थ का स्केल डिपेंड करता है कि हमारी ब्रीदिंग कितनी गहरी है हम कितना गहरा सांस लेते हैं जितनी ब्रीदिंग हमारी गहरी होगी उतने ही हम फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे जितनी ब्रीदिंग हमारी शैलो होगी छोटी होगी उतने ही हम कहीं ना कहीं अपने आप में फिजिकली मेंटली या इमोशनली वीक होंगे और यदि वीक हैं तो शायद हम किसी भी लाइफ के चैलेंज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते दोस्तों यदि नंबर वन समझें तो हमारी बॉडी कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है जो 70 परसेंट से ज़्यादा टॉक्सिन्स को ब्रीदिंग के सिस्टम के थ्रू रिलीज़ करती है जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग लेंगे जितना ज़्यादा आपका ब्रीदिंग पैटर्न राइट होगा उतना ही ज़्यादा आप टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर पाएंगे और यदि रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न आपने अडोप्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में ये आपकी लाइफ का हिस्सा है तो आपके बॉडी के टॉक्सेंस को रिलीज़ करने के लिए बॉडी के अदर सिस्टम्स को काम करना पड़ता है जिससे यहीं पे कहीं ना कहीं परेशानी और बीमारियों की शुरुआत हो जाती है नंबर दो यदि हम बात करते हैं दोस्तों हमारा यदि रोंग ब्रीदिंग पैटर्न है डीप ब्रीदिंग नहीं है तो हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आती है क्योंकि डीप ब्रीदिंग हमारी ब्लड को प्योरिटी देता है ब्लड को प्योरीफाई करता है ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है जिससे हम अनेक बीमारियों से बचते हैं डीप ब्रीदिंग यदि हम करते हैं तो दोस्तों अपने आप में इसे आप समझे तो एक तरह साइलेंट पेन किलर भी समझा जाता है क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने से हमारी बॉडी कहीं ना कहीं इंडोरफिनस रिलीज़ करती है जिन्हें फील गुड केमिकल्स की तरह से भी आप समझ सकते हैं आप अच्छा फील करने लगते हैं आपका पेन गायब होने लगता है तब भी आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपको रिलैक्सेशन मिलने लगा दोस्तों यदि हम नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं डीप ब्रीदिंग से डीप ब्रीदिंग की हम बात कर रहे हैं राइट पैटर्न का मतलब है कि आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग की टेक्निक हम इसी वीडियो के बाद में अभी डिस्कस करेंगे जिसे सीखना बहुत ज़रूरी है और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा तो आप अपने आप को बहुत अनेक एरियाज़ में फिजिकली इमोशनली मेंटली फिट पाएंगे और लाइफ के हर चैलेंजेस को ओवरकम करते चले जाएंगे मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और हम अपने आप में दिन भर एक्टिवली काम करते हैं नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो दोस्तों इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते बहुत बार आप एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करने के लिए आप कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग करते रहते हैं ज़्यादा खाते रहते हैं लेकिन इससे एनर्जी नहीं मिलती इट टर्न्स इनटू फैट वो फैट में बदल जाता है और आप कहीं ना कहीं ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं जो अनेक बीमारियों बीमारियों के जन्मदाता है डीप ब्रीदिंग इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आपकी रोकती है कंट्रोल करती है नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दोस्तों यदि आप डीप ब्रीदिंग लगातार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैंसर जैसी फैटल डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने का मतलब है कि डीप ब्रीदिंग जिस तरह से हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सांस लेते हैं इसी तरह से हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन उस तक पहुंचने के लिए डीप ब्रीदिंग ही केवल और केवल एक माध्यम है ओनली सोर्स की डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए आपका ब्रीदिंग का पैटर्न सही होना चाहिए यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन हमारी हर बॉडी के सेल को पर्याप्त या रिक्वायर्ड ऑक्सीजन पहुंचती है जिससे वो अपने आप में हेल्दी रूप में रह करके काम हमारे शरीर के अंदर करती हैं वरना धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता वो कहीं ना कहीं टाइम से पहले मरनी शुरू हो जाती हैं और वहीं से वो कैंसरस शुरू हो जाती हैं और वहीं पर आप पता चलता है कुछ दिन में कि कहीं ना कहीं कैंसर के शिकार हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग एक वो मेडिसिन है जो सो मेडिसिन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर काम करती है यदि हम डीप ब्रीदिंग लगातार करते हैं हमारी बॉडी का पैटर्न है हैबिट है तो हम कैंसर जैसी बीमारियों को कैंसर जैसी फैटल डिजीज़ को दूर रख सकते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों यदि डीप ब्रीदिंग की जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके स्किन के ग्लो को मेंटेन करती है ये आपके बॉडी के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं दोस्तों डीप ब्रीदिंग करते करते यदि आपकी हैबिट बन चुकी है और डीप ब्रीदिंग आप करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती क्यों क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने से आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहती है ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम पॉजिटिव ज़्यादा फील करेंगे यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी किसी के अंदर है या आपके अंदर है तो मतलब है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं और उसको रिलीज़ करने के लिए एक ही तरीका है साथियों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करें और डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर पाएंगे और रिलीज़ कर पाएंगे तो ऑक्सीजन का इनफ्लो बढ़ेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो नेगेटिविटी जैसी चीज़ आपके अंदर नहीं पाएगी आप अपने आप में हर वक्त पॉजिटिव ही फील करेंगे यदि आप डीप ब्रीथिंग करते हैं दोस्तों यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और आपको सोने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है नींद जल्दी नहीं आती या जल्दी जल्दी आपकी आंखें खुलती हैं या आप सुबह में थके हुए उठते हैं तो आप यदि डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डीप ब्रीदिंग करने से डेफिनेटली आपकी नींद की गहराई बढ़ती है और जितनी नींद आपकी गहरी होगी जितनी नींद की इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी आप देखेंगे कम टाइम में आप वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और उसमें जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हुए सो जाते हैं तब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो आप उसे सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करें और डीप ब्रीदिंग करते करते आप सो जाएंगे तो आपको नींद भी गहरी आएगी और सपने जैसी चीज़ भी आपको नहीं आएंगे और आप ज़्यादा समय ना सो करके कम समय में सो करके उठतेंगे तो अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे वरना आप बहुत बार लंबे समय तक सोने के बाद भी अपने आप को थका हुआ फील करते होंगे डीप ब्रीदिंग यदि दोस्तों आप करते हैं इससे आपकी नींद की इंटेंसिटी बढ़ जाती है नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डीप ब्रीदिंग यदि आप करते हैं दोस्तों तो इससे आपके रिलेशन्स भी इम्प्रूव होते हैं आप एक बेहतर रिलेशनशिप अपने आप में मेंटेन कर पाते हैं आप सोच रहे होंगे इसका रिलेशन से क्या मतलब है हाँ मतलब है दोस्तों यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप कूल हेडेड रहेंगे काम एंड कूल रहेंगे और यदि आप काम एंड कूल हैं तो दोस्तों आपके अंदर से रिएक्शंस नहीं होंगे आप रिएक्ट नहीं करेंगे आप रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन को समझेंगे समझेंगे तो उसे बेहतर तरह से हैंडल करेंगे चाहे आप घर में हैं चाहे आप वर्क प्लेस पर हैं आप पब्लिक प्लेस पर हैं आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं बहुत बार रिएक्शंस की वजह से अननेसरी की प्रॉब्लम्स में हम घुस जाते हैं और वो केवल और केवल तब होता है कि तब कहीं ना कहीं हमारी ब्रेथ शैलो होती है हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के शिकार होते हैं इरीटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं ऑक्सीजन का इनफ्लो हमारे अंदर कम रहता है जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर होगी और वो केवल डीप ब्रीदिंग से पॉसिबल है उतना ही ज़्यादा आप अपने आप में calm and cool and relaxed feel करेंगे आप देखते हैं कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है जहाँ पर पॉल्यूशन कम है जैसे पहाड़ों की बात करें लोग कितने सुंदर और रिलैक्स्ड होते हैं काम होते हैं कूल होते हैं क्यों क्योंकि उनको रियल ऑक्सीजन वहाँ पर मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर में इतनी नहीं होती इसलिए एक डिफरेंस है जगह जगह पर आप देखते हैं कि लोगों के नेचर में डिफरेंस होता है यही कारण है नेचर में डिफरेंस होने का एक सबसे बड़ा नेक्स्ट रीज़न की यदि हम बात करते हैं दोस्तों यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आप अपनी लाइफ में देखेंगे आपकी एजिंग स्लो होगी आप लंबे समय तक जीवन जिएंगे और बुढ़ापा देर से दस्तक देगा आपकी ज़िंदगी में जो हर इंसान चाहता है डीप ब्रीदिंग करने वाले लोगों को जल्दी बुढ़ापा नहीं होता अधिकतर वो आपको एक्टिव दिखेंगे अपनी एज से जल्दी ज़्यादा यंग आपको वो दिखेंगे कारण है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप में रिलैक्सड हैं कूल हेडेड हैं कहीं ना कहीं डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उनके इमोशंस अपने आप में सेटल डाउन रहते हैं रिलैक्सड फील करते हैं डीप ब्रीदिंग अपने अपने आप में एक हज़ार दवाइयों से भी ज़्यादा बेहतर एक दवाई है यदि एक नेचुरल ट्रीटमेंट यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ये आपकी लाइफ का पैटर्न होना ही चाहिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अभी तक हमने बात की कि डीप ब्रीदिंग के क्या एडवांटेजेस हैं ये वो सभी एडवांटेजेस हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कुछ एक एडवांटेजेस मैंने एक्सप्लेन किए यदि डीप ब्रीदिंग के ऊपर हम बाल बात करना शुरू करें या बोलना शुरू करें मेडिकल साइंस में आप जा करके इसको देखें या रिलीजन्स में आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें तो इस पर आप दिन भर बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन यही है कि आपकी लाइफ का यह पैटर्न होना चाहिए यदि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न शैलो है डीप नहीं है तो कहीं ना कहीं यू आर एट रिस्क आपकी health physical health emotional health mental health और यदि तीनों ही रिस्क पर हैं यदि तीनों ही स्टेक पर हैं तो कहीं ना कहीं बाकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बाकी के सभी एरियाज़ में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप इनवाइट कर ही रहे हैं और कुछ भी हैंडल नहीं होगा यदि आपकी तीन तरह से फिजिकल मेंटल और इमोशनली आप बैलेंस नहीं हैं डीप ब्रीदिंग एक इसके लिए अचूक उपाय है इसको समझना होगा इसको अपनी लाइफ का आपको दोस्तों हिस्सा बनाना ही होगा अब हम डीप ब्रीदिंग की टेक्निक के ऊपर बात करते हैं ये सबसे आसान और बहुत ही ईजी है आप इसे कहीं भी कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं दिन में सुबह कर सकते हैं दोपहर में कर सकते हैं शाम को कर सकते हैं जब समय हो तब कर सकते हैं कम से कम दो मिनट से जाकर मैक्सिमम टाइम जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो तब आप कर सकते हैं इसके लिए आप कहीं भी चेयर पर भी बैठ सकते हैं चेयर पर बैठ जाएँ अपनी आँखें बंद कर लें और इसे करने से पहले आप सबसे पहले अब हम टेक्निक की बात कर रहे हैं दोस्तों आप अपनी ब्रेथ को अपनी सांस को पूरी तरह से खाली कर दीजिएगा आपके अंदर जगह होनी चाहिए अब आप आंख बंद करके धीरे धीरे अब आप सांस अंदर लेना शुरू करें जब आप अंदर ले रहे हैं तो इसको फाइव के काउंट्स पर पाँच सेकंड लगभग आप समझिएगा फाइव काउंट्स का मतलब समझ लीजिएगा लगभग फाइव सेकंड्स में आप इसको इनहेल करेंगे धीरे धीरे आप अंदर भरेंगे जितना गहरा होगा उतना आप इसको ले जाएंगे अपने अंदर आप सांस को भरेंगे फाइव के स्केल पर इसके बाद में थ्री के स्केल पर थ्री सेकंड्स तक आप इसको होल्ड करें उसके बाद आप इसको धीरे धीरे फाइव के काउंट्स पर फाइव सेकेंड्स पर आप इसको वहाँ पे रिलीज़ करें एक्सेल करें मैंने बोला फाइव के काउंट्स पर इलेन करना है थ्री के काउंट्स पर थ्री सेकेंड्स होल्ड करना है और फाइव काउंट्स का मतलब फाइव सेकेंड्स में आपको इसको एक्सेल करना है फाइव के काउंट्स पर आप इसको निकाल देंगे अपनी सांस को दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जो आप बिगनर हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप फाइव के काउंट्स पर अंदर लें उसके बाद में अब थ्री काउंट्स पर आप वहाँ पर होल्ड करें उसके बाद तब आप एक्सेल कर रहे हैं सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो आप जितना स्लो हो सके उतना स्लो आप एक्सेल करिएगा फाइव से कम तो होना ही नहीं चाहिए और अपने टाइम को फिर फाइव से ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है लेकिन यदि आप शुरू कर रहे हैं आप बिगनर हैं तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए कि आप इस टाइम को बढ़ाएं मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जितना इसको लंबा हम करते हैं उतना ही ज़्यादा हम बेहतर और रिलैक्सड फील करते हैं मैं जनरली पाँच से छः के काउंट पर इनहेल करता हूँ थ्री काउंट्स पर थ्री सेकेंड्स होल्ड करता हूँ तब एक्जेल की यदि मैं बात करता हूँ तो fifteen to twenty seconds fifteen to twenty के काउंट्स पर मैं इसको एक्जेल करता हूँ and I feel very much relaxed calm and cool इसका मतलब जितना टाइम आप बढ़ाएंगे ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टैंडर्ड टाइम तो फाइव ही बताते हैं फाइव के काउंट पर आप इनहेल करें थ्री पर आप या टू या थ्री पर आप होल्ड करें फाइव के काउंट पर या फाइव सेकेंड्स पर आप एक्जेल करें but what I have experience जो मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ आप इस टाइम को बढ़ाएं और जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आप उतना ही रिलैक्सेशन फील करेंगे उतना ही ज़्यादा काम एंड कूल फील करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप में बैलेंस्ड फील करेंगे इस तरह से आप यदि करते हैं तो इसको आप कहीं भी कर सकते हैं सुबह दिन की शुरुआत आप पाँच से दस मिनट आप कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है इसे आप ऑफिस में कर सकते हैं इसे आप कहीं भी अपने वर्क प्लेस पर कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पर कहीं बैठे हैं तो आप बात कर सकते हैं कहीं भी बैठ कर के आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं ये अपने आप में बहुत ही आपके लिए इफ़ेक्टिव टूल है इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो आपको कहीं भी आपके मूड को चेंज करती है मैंने जैसे कि अभी बताया हमने डिस्कस किया इंडोरफिनस को रिलीज़ करती है जैसे ही आप कहीं पर भी कुछ अजीब सा फील कर रहे हैं बॉडी में कहीं भी थकावट है या पेन फील कर रहे हैं आप डीप ब्रीदिंग करने लगेगा खड़े हैं या बैठे हैं आप कहीं भी कर सकते हैं इसके लिए कोई बड़ा आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है और किसी का कोई डिस्टर्बेंस भी होने वाला नहीं है किसी भी खड़े हैं तो बैठे बैठे हैं तो लेटे हैं तो आप इसको कर सकते हैं कहीं पर भी आपको रेस्ट करना है सोने जा रहे हैं नींद नहीं आ रही आप डीप ब्रीदिंग करें तो आप पाएंगे बहुत जल्दी आप अपने आप में रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं फिर आपको आठ दस घंटे सात आठ घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा छः से सात घंटे में आप अपने आप को एनर्जाइज फील कर सकते हैं अभी हमने टेक्निक के ऊपर बात की दोस्तों यदि आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी अनेक दवाइयों की जगह एक ये सबसे बड़ी दवाई आप हॉस्पिटल में हैं तो भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई आपका जानकार है तो उसे आप ये टेक्निक शेयर करें बताएँ और आप खुद एक्सपीरियंस पहले कर लें आपको यदि रिलैक्सेशन मिलता है आपको कोई बेनिफिट मिलता है आपका एक्सपीरियंस यदि अच्छा है तो आप आगे इसको शेयर करें आगे लोगों को बताएँ लेकिन डेफिनेटली मिलेगा जो भी ऐसा करेगा उसे मिलेगा हर तरह से आप अपने आप को बेनिफिटेड फील करेंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में फंस गए हैं क्या करूँ कैसे करूँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उससे पूछते हैं इधर बात करते हैं आप कुछ मत करिएगा थोड़ी देर रुक जाइएगा शांत बैठ जाइएगा बस डीप ब्रीदिंग करने लगे जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं जितनी सांस आपकी गहरी होगी और धीरे धीरे एक्जेल करेंगे आप अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे जहाँ पर अभी फंसे हुए थे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब आपका माइंड सॉल्यूशंस को एक्सेस करने लगा अब आप उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने माइंड के अंदर ही जिसको अभी आप दूसरों से पूछने वाले थे वही सोल्यूशन आपके माइंड के अंदर भी है लेकिन तब आप एक्सेस नहीं कर रहे नहीं पहुँच रहे थे उस तक लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद आप उसको समझने लगेंगे वो ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने लगेगा ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है दोस्तों आप इसको करना शुरू करें आज ही करें हर दिन एक्सपीरियंस करें और एक्सपीरियंस आपके पॉजिटिव हों तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करें मैं समझता हूँ कि मैं आपको डीप ब्रीदिंग के एडवांटेजेस और टेक्निक को समझा पाया यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा थैंक यू फ्रेंड यदि आप मेरी बात से ज़रा भी सहमत करते हैं तो समझता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक्सपीरियंस अच्छे होंगे तो आप लोगों के साथ में आप इसको शेयर करेंगे और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं चैनल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से फ्री है इस चैनल पर मिलने वाली सभी वीडियोज़ डेफिनेटली आपको लाइफ के ऑल राउंड पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करती रहेंगी thanks for your love and support see you in the next video thank you very much